este despre a simți astăzi. Te invit la spectacolul meu Facebook Lover să vezi diferența dintre un text uh, citit uh, poate la tine acasă singur și un text uh, simțit pe scenă de actor și simțit și de tine ca spectator um, și jucat. Deci nu mai e spectacol lectură ca acum un an. Uh, ideea este că Index este foarte curios, uh, spune ceva legat de simțuri, de percepția asupra unui lucru, uh, prin cele câteva simțuri ale noastre, văz, auz și așa mai departe, însă eu întotdeauna când am uh, spus uh, eu simt, am descris de fapt ceea ce cred că am eu în suflet. Și cred că am foarte multă emoționalitate în spectacolul ăsta. Te invit să o trăim împreună. Ceau!